abaiomi. Menina, entre pernas de mãe e de vó. Na história da maré, as mulheres protagonizaram muitas lutas por melhorias, trazer eletricidade para cá, é, trazer água, saneamento básico. A própria Eliana, que é a diretora da rede da Maré, foi a primeira mulher eleita presidente de associação de moradores aqui no Rio de Janeiro. E o objetivo principal da casa, eu diria que é fomentar esse protagonismo. Né? O primeiro projeto em 2016 que começou a acontecer aqui na Casa das Mulheres foi o curso Maré de Sabores, o curso de gastronomia básico e o buffet formado por ex-alunos do curso. E aí a gastronomia, ela é um, uma primeira experiência profissional porque ela é um setor né, econômico muito forte e potente no território. Né? A gente tem 3.182 empreendimentos comerciais na Maré, 1.118 são de alimentação. E o segundo maior setor é de estética e beleza. E aí é também um pouco nessa narrativa que a gente tem uma parceria, na verdade, com a L'Oréal, que é, forma, né, junto com a Casa das Mulheres, junto com essa metodologia da Redes, né, de pensar qualificação profissional e essa formação política, né, como uma forma da gente melhorar os serviços prestados aqui no território, né. Então a gente tem um curso de gastronomia, uma, um curso de assistente de salão de beleza e todos os nossos cursos acompanham, na verdade, um atendimento psicossociojurídico, né, interdisciplinar para as mulheres. Né? Então tem advogada, assistente social e psicóloga. Também em 2018, a gente ganhou a curadoria do UAU. O UAU é Women of the World, né? Mulheres do Mundo, um festival internacional que começou na Inglaterra e a gente conseguiu essa curadoria justamente por conta da existência da Casa das Mulheres da Maré. Então, a primeira edição do UAU Rio de Janeiro foi em 2018 e a segunda edição seria em 2020 é, presencial, mas ele acabou acontecendo online por conta da pandemia do coronavírus. E aí, durante a pandemia, né, a gente, como casa, acabou produzindo uma resposta muito imediata, né, nesse processo da Redes, né, de criar a campanha Maré de Não ao Coronavírus, produzindo refeições aqui na Casa das Mulheres, né, gerando trabalho e renda para essas mulheres cozinheiras aqui da Maré. E a gente ficou nessa ação né, de distribuir refeições diárias para a população em situação de rua durante nove meses. A gente distribuiu 65 mil refeições durante esse período. A gente também teve a ação de costureiras né, que produziram 300 mil máscaras que foram distribuídas de porta em porta nas residências da Maré, né, nos domicílios. Outro projeto que se iniciou em 2020 foi o Arte e Cultura na Casa das Mulheres da Maré. Previa sete shows, eles aconteceram em forma de live remota 2020 também, inicialmente, todos os atendimentos jurídicos e psicológicos passaram a ser remotos. É, mas a gente percebeu, especialmente com o aumento, o aumento da violência doméstica, que alguns atendimentos precisariam ser presenciais. É muito difícil uma mulher que está sofrendo violência em casa falar com a gente sobre isso de casa. Atuando dessa forma, com fortalecimento psíquico, com formação política, com educação, com geração de renda, com fortalecimento de laços familiares, tudo isso integrado também está contribuindo para que a gente crie metodologias inovadoras de enfrentamento à violência baseada em gênero. É isso, né? Por que ter uma Casa das Mulheres, né? Porque quando a gente impacta uma mulher da maré, a gente está impactando a família dela. Se a gente não impactando a família, a gente está impactando o território como um todo.